教室管理 ITALC，那我们在我们的印象档里面有替老师安装一个教室管理的程式，叫 ITALC。那学生端已经安装好了，那在老师机上面你要安装 ITALC m a s 的这一个程式。好，这个程式你点下去把它下载下来，然后请你启动终端机到你的下载的地方。 转成最高权限，好，看一下有哈，然后执行，这边有指令哈，所以你可以用复制的方式去做，复制这一个指令，来这边贴上，好，这是教师机 master 的安装程程式，你必须，那为了。 避免它升级造成版本不一，所以我们把版本 lock 起来。好，基本上这样老师的城市就装好了。那接下来我们就是要把学生的资料建进来。首先，在我们启动我们的 iC，会有这个绿色的。 如果你觉得好用，就把它锁定在啊。如果你觉得它不好，也没关系啊。如果好用，你就把它锁定在启动栏中。那一开始这边不会有资料，那你，啊，假设我先新增一间教室，啊，这是电脑，然后在里面新增一台机器。 你可以记住啊，它假设这个是 IP 制的，这是第十一号。麦克建议你收起来，从 DRBL 那边拿过来比较快。好，OK，这样子你就会新增一台。然后你可以，如果它的 key 是一样的话，你在这里就会看得到学生机的画面。好，不一样。 去。好，假设你的对啊里面的两个人的金钥也对了，像我这边是十一点一二一，一一点一二一，一六九二点一六二点一一点一二一，他做好是二十一，确定了对了，点两下就看得到学生的号码，那你按两下你可以去操控学生的电脑做事情。 那在这边的设定对吧？这是蛮好的教室管理工具，啊，提供给老师在教室。那学生如果真的捣蛋，你可以使用 lock 啊，把它锁起来，它上面就一个大一个大锁，啊，你按两下把它解掉，可以解掉，啊，拉 k 起来，它就它的电脑就不能做事了，或者你也可以送讯息给他，啊。 讲这个学生有问题，或者是啊，假设是这样，你送过去，他这边就会弹出一个讯息，啊，他这边会弹出 How are you 这讯息，好，这样子方很方便，你叫做教室管理。如果学生的画面你需要做佐证的时候，你也可以把起来，它叫做。 这一个 take a shot 存起来之后，就会在你自己的这边。之前一他这张图哈，我证明我有发讯息给他。好，这样子还蛮好用的教师管理工具。